И всем привет, с вами снова я, Дакан. И сегодня я научу вас открывать консоль в игре Dota 2. Нажимаем, открываем библиотеку, нажимаем правой кнопкой мыши на Dota 2, свойства, жмем установить параметры запуска во вкладке общие, пишем такая черточка и консоль. Так, по-русски писалось консоль. Жмем ОК, закрыть, запускаем игру. Как видим, консоль загрузилась. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.